قبل ما نبدا كنت لسه بتكلم مع الزملاء يعني كاني موقع عقد مع مركز دراسات الاشتراكيه وقبل اي انتخابات بيجيبوني عشان اتكلم في موضوع المشاركه والمواقعه آه، احيانا بيبقى مواقف يسوي نفسهم مواقف بعد بعد النقاش ده بس مش مشكله آه، وده في حد ذاته يعني انا ما عنديش بصراحه كلام جديد اقوله غير بعض عن اللي قلته في كام مره حوالين القصه دي انما غير بعض التفاصيل اللي لها علاقه بالتطور بتاع اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي انما حابب في الاول بس اوضح ثلاث حاجات اول حاجه انه عاده في كل نقاش حوالين المشاركه والمقاطعه في ثلاث اتجاهات بيطلعوا كل مره في اتجاه شايف انه الانتخابات نهايه المهم ودول بيبقوا جزئين جزء شايف ان آه، العنصر الديمقراطي واعظم حاجه بتحصل وهي دي اراده الشعب بتتحقق بشكل كامل بيصوروا طوابير وحاجات زي كده وتحتيها برضه في ناس بتبدا تدور جوه قانون الانتخابات تقسيمه الدوائر مش عارف تطبيق المعايير مش عارف ايه وبناء على التفاصيل القانونيه دي بتاخد موقف بس هم في الاخر شايفين ان الانتخابات هي الطريق بتاع التغيير وهي دي لما يحصل تحصل المفروض ناس تبطل ثوره وانتهينا بقى ده اخر حاجه ممكن تحصل فده منهج طيب. في منهج تاني مبدئي برضه شايف ان الانتخابات من حيث المبدا ما بنشاركش فيها لانها مسرحيه طبعا انا متفق مع بعض المبررات اللي يعني بتبص على الانتخابات انه في النهايه وده باين حتى في العالم كله انه الانتخابات بتعيد انتاج الحكام الاغنياء المؤثرين وانماط القوه المسيطره فعلا في المجتمع يوم بعد يوم بيبان ان الطريقه دي يعني التجسيد ده للديمقراطيه فيه ازمه سواء في اماكن اكثر تطورا منا بكتير فيها زي في اوروبا مجتمعات عندها تراث اطول بكتير في الحريات وفي تداول السلطه عن طريق البرلمانات والى اخره او في اي حته ثانيه ده السبب اللي بيخلي حركات اكثر راديكاليه وقاعديه تبدا تدور على سبل ثانيه بتوسيع الديمقراطيه انها تبقى بتعبر فعلا عن مصالح الناس القواعد الاوسع من الناس مش بس مراكز القوى اللي موجوده في المجتمع دلوقتي في امريكا نفسها يعني ومش ناس من الهوامش الراديكاليه بيناقشوا بجديه شديده ازاي انه الانتخابات والطريقه الديمقراطيه الليبراليه دي لا تعبر غير عن مصالح 1% اللي بيديروا المجتمع على حساب 99% طبعا في ارضيه حقيقيه للموقف بتاع انه الانتخابات فيها مشكله لكن انا بقى مش متفق انه المعنى الحكايه دي ان انت تتجاهل الانتخابات خالص او على الاقل هم شايفين ربما انه كده يبقى مفيش انتخابات سواء كانت الانتخابات دي فيها خالد علي ولا ما فيهاش خالد علي فيها سين او صاد مش فارقه خالص. الموقف الثالث اللي اعتقد إنه الزملاء بينتموا ليه والتيار اللي انا بنتمي ليه بينتمي ليه هو انه سواء المقاطعه او المشاركه ده تكتيك هواش مبدا في حد ذاته ده تكتيك مبني على ظروف اللحظه على آه، احنا في انهي منطقه الثوره الوضع الثوري ياخد خطوه قدام ازاي ما ياخدش خطوه قدام ازاي وبالتالي بناء بقى على الفكره دي الجدل ده اللي ما بين زي ما مصطفى كان بيتكلم ما بين رفاق على نفس الهدف ان انت عايز آه، تزق الوضع تزق حركه الناس خطوه قدام عايز توقف الهجمه الكاسحه اللي بتخاض ضد الحريات ضد كل من كان ليه دور في ثوره يناير ضد الناس اللي اللي هي بالملايين اللي بتخرج علشان لقمه العيش هم بيقولوا ان احنا بتوع لقمه العيش واستقرار وعجله الانتاج لما هم في الحقيقه بيضربوا اول ما بيضربوا بقوانين التظاهر وحظر الاضراب الناس دي انت عايز توقف السؤال ايه اللي هيخدم الغرض ده اكتر في اللحظه دي انك تاخد التكتيك ده بان انت تخش تدعم مرشح ما ممكن ما يبقاش بيمثل بيمثلك او ولا تقاطع خالص وتعمل حاجه ثانيه او تقاطع وتقعد في البيت يعني في كذا اوبشن او كذا اختيار عشان كده النقطة الحاجة اللي عايز اتكلم فيها انه يفضل انه مش مش الاعتبارات اللطافة مع بعض يعني انما لاعتبارات سياسيه انه النقاش حوالين الموضوع ده يبقى نقاش في درجه من الاحترام للمختلفين معاك في الموقف لانه غالبا احنا هنقف في نفس الحته بعد شهرين ثلاثه فبيصعب الامور جدا انه يبقى الجدل ما بين انصار المشاركه والمقاطعه عنيف وساخر واحيانا قليل ادب وفي تجريح بدون ما يبقى ده بيخدم اي حاجه الحقيقه صحيح هو بيضر سياسيا مش بقى ما بتكلمش على الاخلاقيه والناس تبقى ظريفه وكده انا بتكلم سياسيا قد ايه ده يخدم ان الحركه دي تبقى موحده وتشق طريق بتكتشف اخطائها برضه لانه يعني ممكن اي تكتيك الاغلبيه بتاخده يبقى غلط او في اخطاء ازاي تكتشف ده بالنقاش بالجدل بالمشاركه وبالاحترام المتبادل لاختيارات الناس وموقفهم. ايه الاسئله الصح؟ انا في رايي اول طريق الحل يعني انك تاخد موقف سليم هو انك تسال الاسئله المظبوطه في الاسئله الغلط في رايي ممكن هيبقى مصطفى هيبقى بيتكلم عليها انت يا ترى انت بتدي شرعيه للنظام الحاكم ولا لا مثلا انا في رايي ده سؤال غلط آه، آه، السؤال الثاني هتفرق معاهم ان انت تخش ولا لا ده برضه سؤال في رايي مش آه، سؤال مش سليم دي تمثيليه ليه تشارك فيها برضه ده سؤال مش سليم طيب ايه الاسئله الصح اذا كان مصطفى هيتكلم على الجزء الاسئله الغلط طب ايه الاسئله الصح في تقديري السؤال الاولاني الناس هتشارك ولا لا احنا كل مسار الانتخابات اللي فاتت في قطاع واسع من الحركه الجماهيريه بغض النظر يعني حتى حتى لما بيتقال ان في بعضها بيتحرك بالعربيات وزيت وسكر ومش عارف إيه، انما الاكيد انه لما بيبقى في في الجوله الثانيه الانتخابات الرئاسيه المره كان في 25 مليون تقريبا 25 26 مليون بني ادم راح صواب انا هقول انه في نسبه من دول راحوا بالحشد العائلي وراحوا بالحشد مش عارف ايه وانا مش مع الناس اللي بتقول انه الجموع الجموع بتاعت الناس دايما تحت آه، يعني بتشتغل بالاجره الناس لها سلطه على القرار فلو انه جموع الناس بمعنى ان انت عندك 10 آه، مليون بني ادم هنزل بالنسبه من من 25 26 مليون اللي راحوا الانتخابات اللي فاتت ل 10 مليون. هو ده السؤال ال 10 مليون دول اللي هم هينزلوا صوتوا انت عايز تتعامل معاهم ولا لا؟ عايز تتناقش معاهم ولا لا؟ طيب هو الناس دي بتغير رايها ازاي؟ الناس دي بعضها ناس بتنتخب من غيرنا، احنا شايفين ان الانتخابات مش هتغير حاجه كبيره في المجتمع. طيب هم نازلين لان هم متخيلين ان الانتخابات هتغير حاجه كبيره في المجتمع. لما راحوا انتخبوا مرسي كانوا متخيلين وقابلين الحريه والعداله كان اغلب الناس متخيلين الناس دي بتاعت ربنا وبالتالي مش هتسرق وهتحقق الاهداف وهتعتفي بوعودها لان دول بيصلوا وبيصوموا ومش عارف ايه الى اخر ان هم كانوا موجودين معانا من الاول ومبارك كان بيحبسهم حاجات زي كده. طيب دلوقتي حاجه شبيهه حتى التأييد الشعبي اللي يبدو موجود السيسي مبني على تأييد مشروط مش تأييد لأنه الناس عايزة تبقى فاشية، تأييد لأنه هو في تخيل ما إنه الراجل ده هيظبط الأمور، هيدور هيخلق يرجع شوية الوظائف، هيحسن الظروف الاقتصادية للناس، هيعمل مش... فبالتالي الناس بتروح حسب وعيهم واقف فين، لو أنا عندي تخيل آه، إنه التغيير بيحصل عن طريق ان احنا نلم نفسنا ونتفق على حاجه ونعملها احنا يبقى ما لهاش لازمه التفاعل مع الناس. ساعتها ممكن بقى ودي بتبقى عاده طريق التغيير اللي بيتم سواء بحرب العصابات بقى او باستخدام الارهاب او بس بانك تتفق جوه الجيش وتعمل انقلاب عسكري مثلا ودي حاجات احنا ضدها. ضدها لانها خطا سياسيا. اللي اللي معول على الحركه الجماهيريه لازم يفكر في وعي الحركه الجماهيريه، في وعي الناس ومش من منطق ان انت تروح واصي عليهم بتديهم دروس من منطق ان انت واقف معاهم في معركتهم وزي ما بيقولوا واخد خطوه واحده قدامهم بتحذرهم تقول موقفك بترجع لكن ما بتبقاش واصي عليهم انا يعني اذا جاز ان انا اقول في لحظه ما قبل الثوره كان في اعتصام يعني بطولي آه، في شركه اسمها المتحده للكيماويات في العاشر الناس دي كانت قعدوا معتصمين اكتر من 100 يوم في المصنع هم صحيا في مشكله والدوله ضدهم الناس دي احنا كنا وقتها بنروح نتفاعل تضامنا معاه طيب هو عايز يبعت فاكس لامن الدوله وعايز يودي البتاع لعضو مجلس الشعب على الحزب الوطني وعايز انا ممكن اللي انا هعمله ايه؟ ممكن اقول له انت ازاي تعمل حاجه زي دي؟ واديله وامشي وممكن يبقى عندي اوبشن تاني ان انا اقول له على فكره هو مش هيستجيب ليه ولو هيقرر انه يستجيب ليك هيستجيب ليك لان على الارض انت خليت التوازن يجبره انه يستجيب ليك انما هو مش هيقدم لك خدمه طوعيه تجاه حد وابقى موجود معاه في المعركه دي <laughs> انا فاكر ان في زميل قعد يديهم كميه رهيبه وقتها من يعني النصايح اللي فيها وصايا طبعا هم دخلوا الكلام من هنا وطلعوه من هنا لانه الطريقه اللي انت انت واحد واقف في المنطقه دي وانت بتكلمه بعديها ب 200 خطوه كانك بتقول له المجالس العماليه وانتوا لازم تسيطروا يعني هو مش جاهز وعيه مش في المنطقه دي عنده مدارس واعلام وقناعات ثابته وكل ده انت لازم تبقى بتتفاعل معاه وما بيتغيرش احنا من تراث مؤمن انه العمليه دي ما بتتغيرش بالدعايه والنصايح والتثقيف والمش عارف ايه العمليه دي بتتغير بالنضال بتجربه الناس نفسها ومهم طبعا انه احنا نبقى موجودين معاهم في تجاربهم سند وبنتعلم منهم برضه هم بيغيروا لان هم ممكن يسبقونا كتير وهم بيشتغلوا على الارض فهنا لو انا بفكر في وعي الناس يبقى لازم افكر في الناس اللي هتشارك ويبقى السؤال الصح الناس هتشارك ولا مش هتشارك في تقديري انه في كتله مهمه من الناس العاديه لسه كنا بنتكلم انا وهلا في كتله تشترك دماغها منطقي بس في كتله ثانيه هتشارك والكتله دي بقى في رايي لها علاقه بالسؤال الثاني احنا المشاركه او المواطنه هتقربنا من مين وتبعدنا عن مين طيب في صور وده كان في نقاش حتى يعني كده شخصي وكده قبل الحكايه دي طيب في كتل ثوريه حتى من الشباب وبتاع شايفين زهقا آه، احباطا رفضا للعمليه دي مش هنشارك طيب بس في كتل تانية هتشارك وانا بفكر في العمليه دي افكر في الكتله النشطه الثوريه النشطه ولا الكتله الثوريه الخامده؟ ابقى مع مين؟ ابقى مع دول ولا مع دول؟ مين الاولى بان انا افكر في ان انا ابقى موجود معاهم واشتغل معاهم؟ ونطور مع بعض خطه للعمل. انا في تقديري انه لازم تبقى الكتله النشطه اللي مستعده رغم كل جو الاحباط ده والهجوم والبتاع تنزل مصاحبه صغيره حتى قدام نقابه الصحفيين. دول اهم انا مش بقول انه الباقيين ارميهم لكن دول اهم اذا في واحد بيعمل حاجه اولى بان انا اتفاعل معاه واتناقش معاه وابقى موجود معاه كقوه ونحاول ننظم نفسنا عشان ناخد خطوه قدام. طيب السؤال الثالث اللي هو بقى سؤال امتى الناس تقاطع؟ عادة والتجارب التاريخية في الموضوع ده قليلة بصراحة لأن الشرط بتاع المقاطعة لا يتحقق كثيرا الشرط اللي هو اللي هو إيه؟ المقاطعة عادة هي التكتيك الصحيح لما يبقى في وضع صاعد مش وضع هابط زي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. طيب مثلا واحد من الحاجات اللي حصلت وقت الانتفاضة حركة التضامن مع الانتفاضة. احنا كنا اعتقد جزء من التيار الاشتراكي الثوري وناس كتير من على اليسار كانت مع حركة المقاطعة للسلع الإسرائيلية الأمريكية. احتجاجا على اللي بيحصل في فلسطين لكن في لحظه معينه اللي هي لانه الوضع العام اقل بكتير من ده حد فانت بتزق المساله لقدام في لحظه معينه الشوارع كان فيها مئات الالاف من المواطنين تضامنا مع الانتفاضه الفلسطينيه الثانيه ساعتها بقى الدوله نفسها كانت بتطرح موضوع المقاطعه في التلفزيون الرسمي الاخوان المسلمين وقتها كانوا بيسيبوا الشارع والمظاهرات اللي كانت بتحصل في الجامعه بتضرب قنابل المثيره للدموع ومنظمين حمله مقاطعه. ليه؟ لان وقتها حمله المقاطعه بعد خطوه لورا مش خطوه لقدام. انا بدي بسال بس عشان اقول التكتيك ازاي نفس التكتيك يبقى صح وايجابي واحيانا الثانيه يبقى غلط. وهنا بقى دي النقطه لو انا بقول نشارك في الانتخابات وفي على الارض اتبلورت اشكال اكثر ديمقراطيه لتنظيم الناس موجوده يبقى هنا انا برجع الحركه الجماهيريه خطوه انما قد اكون اكثر تفهما لفكره المقاطعه وتاثيرها مثلا في لحظه زي الانتخابات البرلمانيه في 2012 وقتها كانت الناس في محمد محمود وفي ميدان التحرير في ضرب بالذات في الجوله الاولى من الانتخابات في ضرب وساعتها كان في ناس بتقول احنا ما نقدرش نسيب الميدان المواجهه المباشره دي ونروح نشارك في انتخابات تيجي اللي يجي طبعا انا وقتها رايي كان انه لازم نشوف صياغه نعمل الاثنين بطريقه او باخرى ولما ده حصل في الحقيقه انا في رايي انه احنا استفدنا لانه التحالف اللي اتبنى وقتها اللي اسمه الثوره المستمره ده اعتقد انه كان ليه اثار جيده جدا ده وصلنا لاماكن عمرنا وبعضها ما زال فيها كتب ثوريه حتى هذه اللحظه بسبب تجربه ان في ناس راحت هناك بنت في في على مبادئ الثوره وعلى دعايه الثوره في اللحظه دي. انما انا افهمها شويه انه في ناس بتقول ناس في الشارع وبالتالي المقاطعه هنا ممكن تبقى ممكن تبقى خطوه ورا او المواجهه المباشره هنا تخلينا انما دلوقتي انت يعني بتاخد خطوه مظاهره في الشارع بصعوبه شديده. الدعايه بتاعتك ما بتوصلش للناس، انت في شبه عزله، الناس لدرجه ان الكتل اللي هي اكثر وعيا الاحباط متخلل. طيب ساعتها بقى في لحظه زي دي الاولى ان انت تنزل الشارع وان انت تطرح دعايتك وان انت تخلق درجه من الثقه ان في حاجه ممكن تتعمل وهنا بقى السؤال الغلط اللي هو هو المرشح ده بيعبر عن الثوره ولا لا؟ هو في ابدا ابدا مرشح في الاطار ده هيعبر عن الثوره؟ يعني انا طبعا كنت في حمله خالد علي ورايي انه اقرب الناس للحكايه دي بس انا حتى لو فكرت خالد علي نجح بكره في الانتخابات اللي هو يمكن راي ناس كتير قوي لو كان نزل كان اتغير كان هم مايلين مقاطعه لو كان خالد نزل كانوا بيقولوا لا كنا هنشارك بس لو خالد نجح هيحصل ايه؟ هل حتى لو ثوري على راس الدوله دي ولا حاجه هيعاني نفس المعاناه لانه ده في شبكه مصالح معقده في الحكم اذا اذا اذا الراجل ده واحنا شفنا تجربه زي دي في تشيلي مثلا في السبعينيات لما جه سلفادور بالانتخابات وبدا يحاول ان هو يطبق برنامج سوي اصلاحي حتى وكانت النتيجه انه اتشال انقلاب وانقلاب كان في تضافر ما بين المخابرات الامريكيه ورجال الاعمال والجيش التشيلي فده مش السؤال الصح السؤال الصح انا اقدر ازق المطالب بتاعه الحركه على الارض بحيث انها تضغط على المرشح ده وتحركه ولا لا ولما اضغط على المرشح ده الاحتمال كبير ما يكسبش اصلا ده يخلي المعركه العامه شكلها ايه مش لما الناس بتقول في مناظره ده بيجبر السيسي ان هو يدافع عن نفسه سياسيا يعني حتى يعني انا بتضايق شويه من بعض الحاجات دي لانه حتى الاناركيين او على الاقل جناح مهم من الاناركيين اللي هو ضد المشاركه في الانتخابات بس الاناركيين يعلنوا على الاقل الاجنحه اللي الواحد يعني بيشوف الحاجات الجديده وفي كتب جديد على الموضوع ده ازاي بيسموه التشققات في النظام اللي هي مبنيه على معارك الناس الصغيره في اماكن اللي بيناضلوا فيها طب اذا دي اذا دي انت شايف حتى على المستوى الصغير ده انه لما في في مصنع لباسيد ناس بال... لما حطيتهم على المزوره ما هماش ثوريين عايزين مجالس عماليه لكن هو بتجربته المباشره لما المستثمر السعودي قفل المصنع والدوله باعته ادار مصنع ذاتيا ونجح دي خطوه لقدام ولا خطوه لورا مهمه ولا مش مهمه حتى لو هي في مصنع قد كده في حته قد كده بعيد ما هياش ما تحولتش لحاجه عامه هي في رايي حاجه مهمه فما بالك لو انت بدرجه او باخرى بتحاول تزق شروط العمليه السياسيه وتطرح على اجندتها اللي انت مش بتختارها للاسف دعايتك وشروطك وتحاول تزق دي لقدام دي فرصه لا تترك في العمل السوري بصراحه هي عمليه صعبه احيانا مقززه احيانا سخيفه وفي جو التعب والاحباط اللي علينا من سنين طويله بتزداد صعوبه اكتر بالذات لو انت تحفظاتك على المرشح بتاعك آه، اللي انت هتدعمه نقديا تحفظات اعمق حتى من قبل كده ففيها مشكله لكن هي في الاخر بالحسبه الثوريه عمل لا يجب إلا